Moja ya kosa kubwa utakaolifanya kwenye maisha ni kukata tamaa kwenye ndoto zako. Kuna quote moja inasema, if you wait for sunrise you must survive in dark night. Kama unasubiri jua ni lazima uishi katika giza. And the same ways, kama unataka ndoto zako kuwa kweli ni lazima uishi katika maumivu makali. Kitu pekee unatakiwa kujua kwenye maisha ni hakuna ndoto iliwahi kutimizwa kirahisi. Then ndoto yenye mafanikio ni ile ngumu kuifanya kuwa kweli, na ndoto yenye mafanikio zaidi ni ile ngumu zaidi iliyokufanya upite katika milima na mabonde au jua na mvua mpaka kuhakikisha inatimia. Pia ukweli ni kwamba hakuna mwanga uliwahi kuonekana katika mwanga pia ni kwenye giza zito ndio unaweza kuona mwanga mwema wa kukupeleka katika mafanikio ya ndoto zako. Kama kuna, kama kuna kosa kubwa utalifanya kwenye maisha, basi ni kukata tamaa. Moja ya maswali ya kujiuliza katika maisha ni nini na nini umefanya kwenye maisha yako Je, vyote umemaliza? Naamini umefanya vitu vingi kwenye maisha yako, lakini hujafanya kila kitu bado. So keep moving and keep going. Usikate tamaa, kwa sababu unaweza kuona mwanga tena. Wataalamu wa mambo anasema every negative in life is on the doors of the biggest positive. Kila maumivu unayoyapitia kwenye maisha ni milango pekee ya matokeo chanya kwenye maisha yako, so usikate tamaa, endelea kupambana. Utaferi mara kadhaa, lakini njia pekee ya mafanikio kwenye maisha ni kupitia kufeli. Ichukue kanuni hii ya maisha, then iandike pembeni, itakusaidia baadaye. Inasema the more you fail, the more you learn to greatness. Kila unavyoferi zaidi ndivyo unavyojifunza zaidi kuelekea kwenye ukuu wako. Kwa hiyo usikate tamaa. Failure is a part of life. If you don't fail, you don't learn. If you don't learn, you will never change. Kufeli ni sehemu ya maisha. Kama hautafeli, hauta hautajifunza. Kama hautajifunza then hautobadilika. Kwa hiyo kubali kufeli, jifunze baada ya kufeli then badilika, na baada ya kubadilika then you are going to win, unaenda kushinda unaenda kuwa mshindi wa ndoto zako, unaenda kuwa mshindi wa kuyasaka mafanikio yako, na unaenda kuwa mtu ambaye umekuwa ukiimajini kuwa kwenye maisha yako. So never give up, you are going to win.